Охранная организация Гард М. Полный комплекс охранных услуг, пультовая и физическая охрана объектов всех видов собственности. Гард М. Наше дело защищать. Телефон 51 88 77.